estudiar. Y lo del Word lo utilizo normalmente en las asignaturas de las sociales que son las que más hay que escribir. En gallego, por ejemplo, el profesor ya no las da, ya no las da hechas. Eh, también nos ayuda a comunicarnos con otra gente. Por ejemplo, yo tengo una prima que está en Londres y por medio de Skype puedo hablar con ella y no sale gratis. O Hangout de Google más ayuda a mucho tiempo porque, eh, por ejemplo, si estás copiando una cosa de un libro a, a una libreta, ahí te lleva mucho tiempo escribir. Mientras si tienes ventaja escribir con el ordenador, te lleva una página escribirla 5 minutos, mientras con una libreta te llevaría 15 y siempre hay que estar ahí, te equivocaste y todo, y todo yo, creo que es como una ventaja. Y también es, eh, también es importante eh, ver vídeos que nos ayuden a recordar y vídeos sobre todo graciosos eh, de cosas de la vida real porque así nos ayudan a nosotros también a recordar mejor eh,